التونسي نتاع آه، آه، المفقودين آه، هو اساسا متعلق بالهجره الغير نظاميه والا ولا من بعد خروجهم من تونس انقطع الاتصال بهم اول مفقودين هما ابناء الحوض المنجمي في 2008 ثم الثانيين هم التسعة تسعة 2010 هو أمين بن حسين ومن معه آه، ثم 1 مارس 2011 14 مارس 2011 29 مارس زوج مراكب 2011 29 آه، أفريل آه، مركب 4 أفريل مركب 5 ماي مركب 6 سبتمبر 2012 مركب 7 آه، سبتمبر 2012 مركب 22 سبتمبر 2012 مركب 27 آه، مارس 2016 آه، مركب ولهذا الحصيله نتاع الاولاد المفقودين هما 504 اتصلنا بسلباجي وقت اللي نجح في المرحله الاولى للانتخابات في مقر النداء وقال لنا دوبا نتولى رئاسه الجمهوريه اذا كان نجحت بقدره ربي اول الملفات اللي تطرحوا على الطاوله هو ملفكم ثم السنه في 8 فيفري كان عندي لقاء معاه في ايطاليا انا ومحرزيه وعياد لميات الاخرين آه، في الطريق زاد آه، قلنا له ياسين باجي اولادنا قال ما غير ما توصيوني آه، ثم من بعد ما غير ما نوصيوه جاء الحاكم اعتقلنا حتى روح هو المحاسة الحزبيه المصالح الضيقه الخلفيات التجاذبات لاحظنا بالملموس انه هناك هذا آه، خلينا نقول التجاذب حتى وكأني المسألة أصبحت آه، اليوم آه، الصراع على مواقع المسؤولية في حتى في هذه المسائل بين مكونات هذه آه، الحكومه افتح معنا الملف حتى انسان احنا لتوا ماناش عارفين تابعين شكون لا تابعين الخارجيه لا تابعين الشؤون الاجتماعيه ولا ما نعرف ساعه ساعه نقول انا تابعه نيكاراغوا تابعه فنزويلا كل ما نعرفش انا وين الملف وقع التخلي عليه من اجل المصالح من اجل اتفاقيات يمكن وهذا لانه اليوم كما قلت لك وقعت عديد المناسبات اللي المفروض انه يتطرح فيها هذا الملف حتى في المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي يقول لك انه الحكومة التونسية لو أني طرحت هذا الموضوع آه، بجدية كنا نجم نوصلوا آه، آه، للحقيقه. قبلني وزير الداخليه الايطالي، قبلني رئيس البرلمان الايطالي، قبلني رئيس ايطاليا مرتين اللي كان المجتمع المدني الكل يقولوا لي جيب وثيقه من تونس ونحلوا الملف. رئيس البرلمان الايطالي يقول لي كان تونس حبت تحلوا الملف اسهل ما فما خمسه مرات يراسلوا الجهات التونسيه باش يحلوا معاهم الملف وما حلوش